Tantak, malkoak, izerdia, ura, iluna denean, den denean, bakardadea, galeria, urrunean, aitzuloan, hotz, zuloa. abisatu genizuen pixka bat, olako grabaketetan ohikoa omen da denboran faktorea, bueno, ohikoa eta importantea. Langilea gara. Mundua mugitzen duguna gara. Bizitza sostengatzen duguna gara. Anitza gara, askotarikoak. Amaika era dituen kolektibo bera gara. Herri ukatua gara, klase zanpatua gara. Preso denaren alegoria. Itzala lagun, itzala mamu. Alta, itzalik izango bada, argia behar da. Zutik dagoen herria gara, borrokan ari den klasea gara. Biotza gara, pentsamendua gara, Ekintza gara. Euskal sindikalismo berria gara. Argi izpia, itxaropena, izan, bada, askatasunera bidea. Eta gero pasako gara berriro grabatzena. Bestea, berriro. Eta Bagoaz? Euskal Herriari, langileriari alternatibak eskaintzera. Pausoz pauso, egitasmo berriak lurreratzera goaz. Bagoaz, klase borrokari ongarria jartzera. Nazio gintza, ureztatzera. Vale. Muy bien. Venga. Lantokietan eta kalean zu txikiak auspotzera goaz, Eta auspo hori argiak kentzen digun itzala itzaltzeko baliatuko dugu. Langileak batu eta zubiak argitzeragoaz goaz frontearen kontra, tantaz tanta, bagara partisano borrokalari. Bagoaz memoriak ondutako lur arrean aurrera. Tantaz tanta, bagara, bagoaz.